La banda a arte, y traigo al tiro, ja, que esperaste, música calleja y no venga a arruinarte, si se da la mano pa' que sepa espanta el arte, con tu de mentira pa' otro lado anda a para controlar. la vida, dejelo, sabelo, rompelo, bien querelo, componelo, hallelo, día contratiempo, tiempo, la vega me quitará la mitad del tiempo, el tiempo, porque me enseñó que yo puedo hacerlo, ahora podéis verlo, traigo, ejercerlo, comprenderlo, rompiendo barreras de destino, volviendo, sorprendiendo, de flow, encenderlo, de flow. nadie me ha hecho La la mano para que sepa No la por lados la